Ала, Дашка, абе и тук намерих един бит, брат. Пазъл. Май се закачих. Дали е? А я виж. Я дай да, да чуя, бе. Дали закача? Дали закача, затварям като звънят Обичам да ги откачам в завоя съм с вратите Задницата се поднася да си лафя с те балъци вече главата на джупа капра В ръкава съм прикрил в играта властната карта Да се връщаш трапа кучко Това е Спарта, ако това ти е изкуството е, Бах ти арта Всичко е изкуствено, тихо беларва Щом претендира с дарба, трябва носиш товар Брат, аз не играя отдавна Ще ти кажа това онова Играта ще подхлъзне, внимай, че е коварна Внимай, че е коварна Майче е кубарата Дали закача? Дали закача, а Дашата попита Бутилка се отваря, разлива се и залита Ай слушай сега какво ще те попитам Кефилите дисторжена или да те заритам Деба тия машинки, седмици и детелинки Знаеш днеска си цар, утре просиш стотинки Обикаляш улици, обикаляш градинки Нищо различно едни и същи картинки В този град, откакто дойде вируса Или бръмчеш Макдоналдс или дюнери от гируса Лъха на застой, усещаш ли мириса Или си пред ментален колапс или си стесняваш ириса Нашто си е нашто, вашето е бах ти позата Повръщам и съвръщам басът, има ти главата Чупим ти краката и те затваряме в мазата Много си надъхан, проверявай си жената